सीन्स कुछ ऐसे हैं इसी के तो पैसे हैं रियल टॉक सड़कों पे काटी रातें चाय पापे अपनी संगत आज भी बैठे किसी ढाबे असली दोस्त और पराठे नकलियों पे लगे नाके नुक्स वो ढूंढे मुझ में आके पॉलिटिक्स करें फिर जाके क्योंकि ये रियल है मैं देसियों के वेस्ट भी ऑर्गेनिक हो के बेस्ट भी वो ढूंढे मेरी रेसिपी अपने पैरों पे खड़ा किसी भी लेवल का सहारा नहीं कोई भी ऐसा शहर नहीं जहाँ झंडा अपना गाड़ा नहीं फिर लियारी हो या बॉस्टन के माड़ी हो या ऑस्टन ये सोचे शॉर्ट रन में सोच too long.